こんにちは新人の悠々さいさいと発しますでは参らせていただきますただいま参上オールチェイ Tu za to była, no już za to byś to Zadał tajemnika 本当に今日は久しぶりのいい天気で風も暖かくお祭りの皆様たちの気持ちが全ンペンた包んんだと思いますスタッフの皆様 愛すると皆様の温かな豊かな心でこれからも日本の国を応援してまいりたいと思います 一度はおいでよ埼玉さん 遅れてたくさんのこれだけのお客様のお拍手をいただきました5年ぶりでがん患者マイク持たせていただきました今日は一日楽しまさせていただきます皆さんどうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたしますありがとうございましたありがとうございます